Mbaji nchini Nigeria superstar Davido amejipa zawadi nono kabisa ya gari jipya aina ya Rolls Royce. Bonge moja la gari jeusi ameshare good news hizo kupitia peji yake ya Instagram usiku wa Alhamisi hii ambapo uh, ameshare uh, picha takriban uh, tano zikimonyesha alipokuwa amekwenda kuichukua gari hiyo gari mpya kabisa kama unavyoiona akiflex hapa akiwa ameshikilia eh, vile vile dola zake za kutosha na ukiangalia kwenye dashboard hapo mbele pameandikwa welcome Paris alafu kuna dola nyingi tu hapa zimesalia juu hapo kwenye caption ameandika uh, we rise by lifting others but don't forget to reward yourself kwamba tuna kwenda juu tunafanikiwa kwa kuwasaidia wengine vile vile lakini usisahau kujizawadia mwenyewe vile vile Kude Zuzu just copped my first RR, akimaanisha Rolls Royce. God is good. I'm forever grateful to you all, akaweka emoji ya love kwamba nimechukua Rolls Royce yangu ya kwanza. Mungu ni mwema na kwamba nitaendelea kuwa na shukrani siku zote kwenu na kuweka hiyo emoji ya love. Hapa akasema oh yeah 2021 by the way, akimaanisha kwamba hii gari aliyonunua ni ya mwaka huu 2021 maana yake ni kwamba hata price yake imechangamka kidogo. Kuna hii hapa picha ya muuzaji wa magari ameshikilia kibango kiamba kimeandikwa sold, sorry, sold to Davido, kwamba kwa mtu mwingine labda alikuwa anahitaji gari, samahani bwana, hii gari imekwenda kwa Davido na kuna hii picha nyingine anaikagua gari yake kuona kama vile iko vizuri ama vipi. So hii ni gari yake ya kwanza aina ya Rolls Royce. Ni gari za kishua sana hizi kuzimiliki kwa kweli, ndio maana hata yeye mwenyewe unaona Uh, ni kitu ambacho amekifurahia sana. Ninachowapendea wa Nigeria mimi pale ambapo mtu fulani anapoonyesha ku fanya kitu kizuri kikubwa, pongezi huwa zinakuwa nyingi sana, na ukiangalia hapa blue ticks zimejaa za mastaa mbalimbali. Naona hapa kazini yake Sina Rambo vile vile amwambia nigga one, Zlatan Ibile amwambia mm, in eh, amemtaja uh, jamaa kwa sauti ya huyu jamaa uh, ni blue ticks tu hapa za wengine wa Nigeria wengi sana wana verify wana verification uh, wengine hata unakuwa hata sisi huku hatuwafahamu hivyo lakini check peruse vibes hapa nimemwona ameandika this them still give you change after you pay e to chok akaweka emoji ya kucheka na love congrats 001 brutix zingine zimejaa hapa yani fino pia nimemwona fire okay uh, kazini yake huyu uh, kaka yake huyu anaitwa bread hkn ameandika fire um, well huyu ni kazini yake alafu uh, kaka yake ndio huyu hapa chairman hkn ameandika heavy bado Blue inaendelea hapa, yani mashabiki tu hawajaanza kutokea, ni Blue tu. Amshizi anasema chai big boy why na baada ya hapo sasa ndo wanakuja mashabiki, lakini kule juu kote alikuwa ni mwendo wa Blue Ticks wakimpongeza David kwa kununua ndinga yake hii mpya aina ya Royce. Sasa nimeangalia kwenye hii hapa page ya Car and Driver Nimeangalia vipi gari za Rolls Royce mwaka huu elfu mbili na ishirini na moja thamani yake ni shilingi ama dola shilingi Kwa mfano hii hapa ni Phantom yake sijui ni ipi, lakini zinachezea kwenye laki tatu dola mpaka bal, uh, dola laki nne na sitini na tatu. Hii hapa unaiona hapa ni Phantom inauzwa dola laki nne na sitini na tatu mia tatu hamsini. So nataka we mwenyewe upige hesabu hapo kwa kucalculate uh, kuzidisha mara change ya Tanzania kwa dola elfu eh, mbili elfu mbili mia tatu na kumi. Then kuna hizi hapa zingine chini, kuna rose rose Phantom nishaiongelea, kuna rose rose Wraith. Wraith ndio ile ambayo ilimuua Inimbi, yenyewe inauzwa dola laki tatu na elfu arobaini na tatu mia tatu hamsini. Dawn inaanzia dola laki tatu na sitini na nane mia nane na hamsini. Rolls Royce Ghost yenyewe inaanzia dola eh, laki tatu na elfu kumi na nne mia nne so gharama yake unavyoona hapo, yani hakuna chini ya dola laki tatu kuanzia dola laki tatu na kitu mpaka laki nne na kitu na labda zingine zitafika mpaka dola laki tano so sio gari ya eh, mchezo um, mchezo kuimiliki unaona eh? so big up kwake kujizawadia mwenyewe kama ambavyo amesema vizuri kuwasaidia wengine, lakini pia sio vibaya kujipongeza wewe mwenyewe ama kujizawadia wewe mwenyewe. Pamoja na kushea hizo picha kwenye Insta story, vile vile ameweka mfululizo wa video zikimwonyesha akiwa ame anaonyeshwa gari yake, unajua anashangilia, anafurahi na vitu kama hivyo, lakini kuna sehemu ameandika kwamba Unajua gari amenunulia nchini Marekani, kwa hiyo unaipelekaje uh, Nigeria? Labda usubiri uh, uh, meli na meli inachukua muda mrefu sana, saa inafikaje? Na anaitaka mapema sana, so amesema kwamba I don't think I can wait for ship might fly that to Nigeria, kwamba ana, anaona kama atachelewa sana gari hiyo kuifikisha nchini Nigeria, akisema isafirishe kwa meli so je yeah, ataisafirisha kwa ndege na vitu kama hivyo nataka nikuachie uh, hizi video umsikie mwenyewe alivyokuwa anashangilia na kufurahi na kuifanya majaribio vile vile nje ya uh, hiyo uh, workshop aliyoponunulia gari hilo Obo huyo. Tupia komenti yako na subscribe ili taarifa nyingi zaidi. Bye, you guys real quick. It's my man inspiration. Don't play with me. right where I belong. Good day, beat. See my friend. See my family. Built. Where's it built? Yeah. So katika kuangalia hapa nimepata website moja ambayo kutokana na zile video ambazo ameziweka imebaini kwamba hii gari ambayo amenunua model yake inaitwa ni sijui natamka Cullinan ama Cullinan, lakini ndo hivyo. Ni gari tofauti kidogo, kwa sababu ukiangalia hata muundo wake kwa nyuma ina utofauti wake wa kipekee sana, na mimi hii naona kama ni nzuri zaidi. Yani inaonekana kama ni ngumu sana ukilinganisha na hizi Rolls Royce zingine ambazo nimekuwa nikiziona. Price yake hapa kwenye hii website ambayo naiangalia, price yake ni dola laki tatu na elfu tatu mia tisa. So uh, price za uh, Rolls Royce nyingi zipo katika uh, range hiyo hiyo kama nilivyosema hapo awali kwamba kuanzia dola laki tatu list mpaka dola laki tano hapo